айсыз ачык түндө ар бириңер ар кандай жарыктагы жылдыздар менен чектелген асманды көрдүңөр байыркы убакта да жаркыраган жылдыздар топ жылдыздар деп аталган өзүнчө топторго бириктирилген көптөгөн топ жылдыздар белгилүү бир формага ээ крест ак куу топ жылдызы W латын тамгасы Кассиопея. кээ бир топ жылдыздар мифтик баатырлардын мисалы геркулес орион цефей жана жаныбарлардын букачар Гидра, Койон атынан аталган асманда көзгө көрүнгөн жылдыздар жарыктыгы боюнча жылдыздык чоңдуктарга бөлүнөт жылдыз канчалык сейрек болсо анын чоңдугу ошончолук чоң болот жаркыраган жылдыздардын өз ысымдары бар ар бир топ жылдызда жылдыздар жарыкты азайтуу иретинде грек алфавитинин тамгалары менен белгиленет ошентип жайында жана күзүндө кечинде ак куу топ жылдызын көрө аласыз анын эң жаркыраган жылдызы альфа куу днеп деп аталат жылдыздар менен асманга туруктуу жылдыздардын арасында жай кыймылдаган планеталарды да байкоого болот грек тилинен которгондо планета тентип жүргөн жылдыз күн менен ай да асманда кыймылдайт астрономдор күндүн жылдыздардын арасындагы планеталардын жана айдын кыймылын кылдаттык менен байкашты бул асман телолорунун жыл ичинде өткөн топ жылдызы зодиакалдык деп аталды